5, 4, 3, 2, 1 Johnny Cash, no conocía a Julia Mayorga, no conocía a Bob Dylan, no conocía a nadie. cantante de country, soy un

We'll be right back.